ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ኢትዮጵያ ገቡ። አሜሪካ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ ያሳለፈችውን የቪዛ እገዳና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የጣለችውን የጸጥታ ድጋፍ እንዲሁም የኢኮኖሚ ማበረታቻ ቀባን የተቃወሙት የአሜሪካው ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ወዳጅ የሆኑትን የዩናይትድ ስቴትስ ሴናተር ጂሚን ሆፍን ወደ ሁለተኛው ቤትዎ እንኳን ደህና መጡ ላለው ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ አስፍረው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያዘችውን አቋም በተመለከተ ፖለቲከኞችና ምሁራን ለኢትዮ ኤፍኤም 178 ሬዲዮ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። የኢፌኮ ተቀዳሚ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አሜሪካውያን ታረቁ፣ ተስማሙ እንጂ ጣልቃ እንግባ፣ ወታደርና ጦር መሳሪያ እንላክ አላሉም ሲሉ ተናግረዋል። ፕሮፌሰር መራራ ባለስልጣናት በየመድረኩና በየመገናኛ ብዙኃን ስለሚያስተላልፉት መልእክት ሊጠነቀቁ ይገባል ብለዋል። ፕሮፌሰሩ ባለስልጣናቱ የሚሉትና የአሜሪካ ሀሳብ ትርጉም ለየቅል ነው። ጣልቃ ገቡ ወይስ አትጫረሱ ሲሉም ይጠይቃሉ። አክለው ታረቁ እያሉ ነው። መልእክታቸውን በብሔራዊ መግባባት አስቀድመው ነው። ችግሩ የትግራይ ብቻ አይደለም፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በደቡብ፣ በቤንሻንጉል ችግሮች አሉ፣ እርሱን ፍቱት ነው እያሉ ነው ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል በአቶ አራርሳ ቢቂላ የሚመራው ኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ በሀገሪቱ ላይ እንዲህ አይነት ከባድ ችግር ሲጋረጥ በጋራ መቆም ያስፈልጋል እንጂ በውጭ ሀገር ስለሚኖሩ ብቻ መፈንደቅ ነውር ነው ብለዋል። መንግስት መንግስትን መቃወም ይቻላል፣ በሀገር አንድነት ግን መደራደር ፈጽሞ ተገቢ ያልሆነና አሳፋሪ ተግባርም ነው ሲሉ ተደምጠዋል። አክለውም ከአሜሪካውያን ጋር እየተነጋገርን ነው፣ ነገሮችን በጥንቃቄ እንዲይዙ ታስጠንቅቀናል ብለዋል አቶ ቀጀላ። ቃል አቀባዩ በትግራይ ጉዳይ የውጭ ኃይል ጣልቃ እንዳይገባ ጥንቃቄ እንዲደረግ ሲያሳስቡ እንደነበር ገልጸው አሜሪካ ፍላጎቱን በደንብ መጤንና መታየት አለበት በማለት ያሳስባሉ። የፖለቲካ ምሁሩ ዶክተር አለማየሁ ረዳ በበኩላቸው አሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ንቀዋታል ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሮቿን ለመፍታት እየጣረች መሆኑን የሚናገሩት ዶክተር አለማየሁ ኢትዮጵያን በግድ አንበረክካታለሁ ብሎ ማሰቡ ግን ስህተት ነው ብለዋል። የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ከመሆኑ አንጻር ይህን በድጋሚ ሊያጤኑታል ብዬ አስባለሁ ብለዋል ዶክተር አለማየሁ። የቅዱስ ሲኖዶሱ ምለተ ጉባኤ ባለ 12 ነጥብ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ተጠናቀቀ። ቅዱስ ሲኖዶሱ ምለተ ጉባኤ ከግንቦት 17 እስከ ግንቦት 22 2013 ም ሲያካሄድ የሰነበተውን የርክበ ካህናት የቅዱሳን ሲኖዶስ ምለተ ጉባኤ 12 ነጥቦችን የያዙ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ዛሬ ማለዳ ተጠናቋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ፓትርያርክ ተክለ ሃይማኖት የቅዱስ ሲኖዶሱ ምልዓተ ጉባኤ መግለጫ በንባብ አሰምተዋል። በታርዛን ተከታታይ ድራማ ዝናን ያተረፈው አሜሪካዊ ቲጆ በአውሮፕላን አደጋ ህይወቱ አለፈ። በ1990ዎቹ ታርዛን በመባል የሚታወቀው የጫካ ውስጥ ተከታታይ adventure ዘውግ ያለው ድራማ በመተወት ዝናን ያተረፈው ጆላራ በ58 ዓመቱ በአውሮፕላን አደጋ ህይወቱ ማለፉን ሲኔን ዘግቧል። ጆ ባለቤቱን ጨምሮ በአውሮፕላኑ የነበሩ ሰባት ሰዎች የአደጋ ሰለባ ሳይሆኑ እንዳልቀረ ተገልጸዋል። አደጋው የተፈጠረው አውሮፕላኗ በተነሳች በጥቂት በጥቂት ደቂቃ ውስጥ በአሜሪካ ናሽቪል ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ ሐይቅ ውስጥ በመከስከሷ ነው። የአደጋው መንስኤ በማጣራት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በናይጄሪያ ባሳለፍነው ሳምንት በደረሰ የጀልባ መገልበጥ አደጋ ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 81 መድረሱን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁ። የጀልባ መገልበጥ አደጋው ባሳለፍነው ረቡዕ በሰሜናዊ ናይጄሪያ በሚገኝ የኒጀር ወንዝ ላይ የደረሰ መሆኑ ተነግሯል። ጀልባዋ ኬቢ ከተባለች ገጠራማ ከተማ የተነሳች ሲሆን ጎረቤት ሀገር ኒጀር ወደሚገኝ የገበያ ስፍራ 170 ሰዎችን አሳፍራ ስትጓዝ እንደነበርም ተገልጿል። ከአቅም በላይ ሰዎችን ጭና የነበረችው ጀልባ ተገልብጣ በርካታ ሰዎች ለጉዳት ማድረሷን የሲጂቲኤን ዘገባ ያመለክታል። የነፍስ አድን ሰራተኞች በወንዙ ላይ ባደረጉት አሰሳም እስካሁን የ81 ሰዎች አስክሬን ማግኘታቸውን ነው የተናገሩት። በነፍስ አድን ስራው እስካሁን የ22 ሰዎች ህይወት ማትረፍ እንደተቻለ አስተዳዳሪው አቲኩ ባጉዱ ያስታወቁ ሲሆን የነፍስ አድን ስራው መቀጠሉንም አስታውቀዋል።